બે જનો પ્યો

के जिंदगी में बड़ी खुशियों में वे बल्ले लड़का हूँ जमा खुशियों मिलन मुझे मैं बल्ले लड़